Jo, jede. Jede. Prase, ten plášť. Jo, takhle by to mělo být. Za hlavou máš jeden ten bílej. No. Já to je bílý od... Něco vlastně. No, to není No, tuto. No, to je ten, ten, ten je do zádu, no. Ty míří do zádu. No, že mě to tak teď si zkusím, jestli dám tam do boku budeš celý, kamaráde. No, je to good, řekla Ruth. Zatím budu sledovat jenom to, jo. Takže 3, 2, 1, jdu, jo? Mm. -hmm. Já jsem zkusil nemrknout, jo. Ty světla jsou docela silný. Teď jsem měl takový prostý pohled, jenom jsem se... Ono je lepší, ne? Nemá, nemá se to sledovat očima, ne? Naopak je lepší, když koukáš mimo, ne? To je pravda. Co člověk chce, záleží. Když koukáš na to, tak sleduješ nesmí kroutit hlavou. Jo, takhle, dívat jo? můžeš. jo, nesmí, můžeš, nejlepší očima, aby vyniklo to 3D, tak. Takže teď, si, Můžu, teď si budu probírat vousy třeba. Ale langsam, jo? Jdem. Langsam. ten velký más úplně. Abych teda nejradši černý, jo, ale... Jaký, jaký chcete mít, jaký se nejvíc prodává? Tak originál, no. No, velký más, no. Hodně pěny. Tak. Pořádný koupásy. Eh, nechtělo by to celý posunout sem, aby tam byl ještě tenhle ten hajzlík. Vidím tam jenom... Zkus to no, pošouknout. To šouknout. Já ještě zastavím záznam. No, dobrý. Ať už je... A pak už nebude Michal